Мои слова могут быть грубыми или обидными, но я никому не желаю зла. Я просто говорю правду. Как-то так.